Audio Jungle. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, petite intervention sur un nid de frelons asiatique sur une toiture. Allez, on va aller regarder ça. ne pas On est en plein centre-ville de Toulouse. je le vois. Vous allez voir comment il est magnifique. Et surtout, vous allez voir la tâche. Donc, il faire quand même attention de ne pas glisser. Allez, on va aller voir des ça de plus près. Donc, vous le voyez, les dédés Regardez-moi cette attache. Regardez-moi. ça y est, je suis déjà repéré. Deux minutes, je suis là. l'entrée principale est juste là. Là où il y a la dose. Magnifique, magnifique. Bon, ben, vous avez vu, ça s'installe partout, partout partout. allez, allez, allez, Allez, on va essayer déjà une, première, une épaisseur, une deuxième. Regardez-moi ça. Une autre épaisseur. Il a une ils d'hiver. l'hiver. Regardez comment ça sort. Comme il est gros, on va remettre un autre qui est là. Il a tellement d'épaisseur de, de produit. Trop de frelons blancs qui sort à mon goût. d'un euh, jour. J'ai tout euh, fait